Eta, bueno, eh, zanbi moduan, narri solanen naiz, eusamitabako diseinu ikaslea. Eta, bueno, lehen dabeizi gustatuko litzaiak eh, Real Sozia Fundazioari eskerrak ematea, bain eri izenean eta baita eusamitabak ikastetzen eh, izenean ere. Ba, proiektu ondan parte hartzeko ba, eman duguten e, aukeragatik. E, bueno, oso oso azkar, e, irudia eta ideia e, topatzeko, ba, bertzolaritza eta futbola ama komunean zer duten e, eh, astertu nun. Eta, bueno, azken finean, e, biak e, eh, lanteras dute, hita eta baloia. Lerro grafiko eta kontzeptuala e, metaforaz bitartez garatu da. Horrela baloitzurian e, bertsoitza e, idatzi da. Alde batetik bizitza, bestaldetik baloia eta biak batzen ba, bertso derbia daukagu. E, itzarekin jokatzea eta baloiarekin pentsatzea e, da irudikatu izan nahi duen ba, mezua edo, edo ideia. E, bestalde, pasaitza leloa, ba, ideia hau indartzen du, eta baloia hitzagatik ordezkatu izan den hitz jokoa da e, azkenean bere esan nahi zuzen ez gain, ba, beste batzu ba, sortzen dira edo pertsonalki ba, ba, norberak bere irakurmena ba, hori, egin dezake. Eta, bueno, orokorrean hori da idei nagusia. Na, itza pasako edo. <laughs>